Ima da zapravo oni god nezgra proizvode veliki da su to za E, ja ne znam kako su oni napravili. Ja sam baš napisao, evo, i, bandit. Bandit je e, stalno težina, Ista stalna težina, jel ga ti vozil, ne znam, gural na nogama ili, ili ga vozil, e, e, ne znam, sto, ti osjećaš njegovu težinu.